Ils se sont sous dans le rap comme de vieilles salopes. Regarde loin dans l'horizon et putain je galope. J'en passe pour Bob Marley et pour ta mère get up. Comment j'ai chaud, comment j'ai chaud. d'Espagne, d'Espagne, d'assaut, d'assaut. assez, des gros pinceaux. Arrête de chialer, espèce de mytho. J'aimerais fourrer ta maison de disque comme Rocco. Le problème est l'étroite et moi monté comme un taureau. J'ai relevé le niveau, des couleurs sur la toile pour les marchands, pour les marchands, les voyageurs, les voyageurs d'étoiles. Thank you.